chiqdi Yo man bilmadim o'zi mandan bormidi qasdi Nima aybim bor edi etgan Yana o'zgaga qoldirib ketgan Man kechirim so'rasam ham kelmadi hech nima mani qo'limdan Man izlanaman san deb Ustaman uchun yer yuzida Yaxshimilla o'zi vatanimda ahvolim yer tubida mana jonim bor uni ismi seni sevmandan iborat man o'zim izlanishimni man xohlayman seni sog'inishingni mana bu xat sen uchun asalim yuragim og'rig'ini to'xtat yer yuzida bitta manda kasi eng go'zal asal bu sanda kasi yarashadi sanga hamma narsa yer yuzida bitta kasi eng go'zal asal bu sandakasi yarashadi sanga hamma narsa yer qiladi sani o'sha narsa tamaki bor mani qo'limda jonim bir borki seni sog'indim mani ko'rgim keladi doim yordam ber bir o'zim qoldim tamaki bor mani qo'limda jonim bor kelsan seni sog'indim mani ko'rgim keladi doim yordam ber bir o'zim qoldim qachon kelar o'sha xumor qushim tugadimi mani sog'inishim o'zim uchun kimligini bildim tamaki bor mani arog'im bilan ey san to'xtat dardimni yozgani bormi qog'oz san bilan har kuni bo'lgim kelar man sani oldingda qolgim kelar yeah. Yer yuzida bitta mandakasi eng go'zal asal bu sandakasi yarashadi sanga hamma narsa yer qiladi sani o'sha narsa yer yuzida bitta mandakasi eng go'zal asal bu sandakasi yarashadi sanga hamma narsa yer qiladi sani